26 de novembro de 1984. Foi naquele dia que. Foi naquela noite que o um incidente aconteceu. Estava chovendo. Como de praxe, acordei cedo às duas da tarde. Levantei-me da cama e me arrumei. Preparei meu café da manhã habitual. E ao preparar a minha bebida, percebi algo errado. O meu achocolatado havia sumido. Não fazia sentido. Eu havia comprado o chocolatado no dia anterior só havia uma possível explicação. Alguém havia roubado o meu achocolatado. Tomado pela ira, quase me descontrolei. Porém, não me deixei levar pelos meus instintos. Foi naquele exato momento que percebi que aquele seria um trabalho para o melhor detetive de todos os tempos. Sim, Sherlock Holmes. Meu Sherlock Holmes não existe, então vou ter que resolver isso sozinho. <clears throat> Me arrumei. E ao sair do meu apartamento, percebi algo errado. Em meus pés havia uma sacola. Lembrei-me da noite anterior que, depois de passar no mercado, parei em um bar e tomei alguns drinks. Caralho muito louco. Thank uh, you.